Hello, welcome back. My name is Ren Kantanshin and welcome back to Chapter PH. And now, nakikita nyo guys na may shop sa likod ko. Yes, that's our shop. Oh, hi Chris. Hi, what's your name? Um, this one? Hmm. Oh, binalik niya. Oh, wait. Ate Ren, ikaw lang po yung nakakatulong sa akin. Ha? Bakit kaya? Hmm. Tara, tara, sundan natin siya. Kaya ito punta. Ano daw? Ano daw? Oh. Wag kunin. <laughs> so guys, Sama mo muna kay Kuya Sai. Tapos, babalikan ko kayo. Okay, wait lang. So, ayun nga. Babalik mo tayo dito sa shop natin. Oops. Yes. Yun uh, kanina si Kuya Sai nagpapatulong sa, sa may teleport something niya. <laughs> yung sa um, Enderfall. Tapos yun. Ngayon ay gagawin natin yung poem. Gulong. So, syempre guys, boring ito. <laughs> so, yun. Um, um, yun. So, tatapusin natin tong bubong natin. Pero, hindi ko siya, ano, na ganito, montage. Um, nagka-time slap tayo. <laughs> so, time slap natin, parang mabilisan na. Kasi, ano nyo niya, ah, boring. Ah, oh my gosh. Isa lang pala yun. <laughs> so, yun. Enjoy the time slap, guys. Let's watch the Times love ang montage. Montage at ang mas tawag din. Sige. Sige. Oh my gosh. Mic ko na sa likod. <laughs> So, bye-bye! So, yan. Ito yung ating shop. Yes, ito na yung shop. Tapos, ayan. Yung stone. Hindi sa yung mga ano ng stone. <laughs> ayan. That, oops! Diamond. Nice one. Five. Wala. Third. Wala. Okay. <laughs> May butas. <laughs> ayan. So, ginamit ko kasi yung test. Um, Tita Pak ni F. So, ang ganda talaga ng dahon niya. Oh my gosh. Yan. Ang ganda. Tututututu. <laughs> Sound effect. Ganda talaga yung dahon niya. Oh my gosh. So, guys. Ayan. <laughs> Wait lang. Hmm, tagal. Yan. So, yan guys. If you enjoy this short episode. So, don't like to forget like, share, and nag comment na rin kayo. At nang, ate rin, ba't tagal mong mag-upload? <laughs> so, yun. Guys, may good news pala pala ako. Pala pala? Ano ba yan? <laughs> Na-upload ko yung na ano ko yung oh my gosh, ang ganda. Tapos tingnan rin yung ginawa ni Noob. So, kung ba, screenshot. <laughs> Yan, ang ganda, no? Ewan ako ba? <laughs> so, ayan, guys. Thank you for watching this video. So, oh, yeah. <laughs> oh, thank you, thank you for watching this video. So, saan nyo mag- um, marami akong na-upload today kasi nag-rush ako sa video. Ang hmm, dami kong late. So, yun. Naano ko ngayon, time slot ngayon. So, i-play natin yung time slot ng sabay-sabay. Yung sa ano, support, port, sa spawn, tapos yung barangay, yung bahay ko, o kung ano man. Yan, so, tara, panoorin na natin. Bye-bye!